तर मित्रांनो माझं नाव आहे शिवम आणि I am back with new review video sorry sorry sorry हे रिव्ह्यू व्हिडिओ नाही एक box office collection update video आहे तर आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये टाइमपास थ्री या मूवीने आपल्या रिलीजच्या पाच दिवसात बॉक्स ऑफिसवर किती कलेक्शन केलं आहे ते बघणार आहोत आणि हे सर्व बघण्या अगोदर मी या चॅनलवर आतापर्यंत टाइमपास वर चार व्हिडिओ अपलोड केले आहेत एक टीजर रोस्ट व्हिडिओ एक ट्रेलर रिव्ह्यू व्हिडिओ एक Timepass three movie review video आणि एक जे तुम्ही आता बघत आहात तर मी जे Timepass three movie review video जे बनवला होता त्या माझ्या रिव्ह्यू व्हिडिओने खूप लोक डिसअपॉइंट झाले त्या नाराज झालेल्या लोकांना मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की अगोदर ते रिव्ह्यू व्हिडिओ पूर्ण बघा मग व्हिडिओ खाली कमेंट्स करा त्या व्हिडिओमध्ये मी डायरेक्ट म्हणलं आहे ही मूवी कोणाला चांगली पण वाटू शकते आणि कोणाला खराब पण वाटू शकते प्रत्येका व्यक्तीचे मूवीज बघण्याचे व्ह्यूज अलग असतात काही लोकांचे व्ह्यूज मॅच होतात तर काहींचे होत नाही जाऊ द्या या टॉपिकवर नंतर कोणत्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करूयात तर without wasting any more time आपण टाइमपास थ्री या मूवीच्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शनबद्दल बोलूयात तर या टाइमपास थ्री मूवीने आपल्या पहिल्याच दिवशी टाइमपास या फ्रँचाईजच्या नावाने एक चांगली ओपनिंग घेतली आहे या मूवीने आपल्या पहिल्या दिवशी एस्टिमेट झिरो पॉईंट आठ करोडची कमाई केली आहे तर या टाइमपास थ्री मूवीने आपल्या रिलीजच्या दुसऱ्या दिवशी शनिवार असल्यामुळे पहिल्या दिवशीपेक्षा थोडी जास्त कमाई केली आहे या टाइमपास थ्री मूवीने आपल्या दुसऱ्या दिवशी अप्रॉक्स एक पॉईंट अठरा करोडची कमाई केली आहे आणि या टाइमपास थ्री मूवीने आपल्या रिलीजच्या तिसऱ्या दिवशी संडे असल्यामुळे मोठा जंप घेतला आहे आणि या मूवीने आपल्या तिसऱ्या दिवशी एस्टिमेट एक पॉईंट सात करोडची कमाई केली आहे तर या टाइमपास थ्री मूवीने आपल्या पहिल्याच मध्ये तीन पॉईंट सात करोडची कमाई केली आहे आणि या टाइमपास थ्री मूवीच्या चौथ्या दिवशीच्या कलेक्शनमध्ये सोमवार असल्यामुळे एक मोठा ड्रॉप दिसला आहे तर या टाइमपास थ्री मूवीने सोमवारी म्हणजेच रिलीजच्या चौथ्या दिवशी एस्टिमेट झिरो पॉईंट पाच करोडची कमाई केली आहे आणि या टाइमपास थ्री मूवीने रिलीजच्या पाचव्या दिवशी जवळपास सोमवार एवढीच कमाई केली आहे म्हणजेच एस्टिमेट झिरो पॉईंट पाच करोडचीच कमाई केली आहे तर आतापर्यंत त्या टाइमपास थ्री मूवीने बॉक्स ऑफिसवर टोटल सात पॉईंट सत्याहत्तर करोडची इंडिया नेट कलेक्शन कमाई केली आहे आणि या टाइमपास थ्री मूवीचं बजेट अप्रॉक्स आठ करोड आहे अजून खूप कमवायचं बाकी आहे या मूवीला तर चला मग आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच भेटूया दे दका टू या मूवीच्या रिव्ह्यू व्हिडिओमध्ये हे बॉक्स ऑफिस अपडेट व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा